Hola! Som dos alumnes de quart d'ESO i avui volem ensenyar-vos una aplicació turística sobre el nostre poble, Vilaseca. Per a què serveix aquesta aplicació? És molt simple. La seva finalitat és guiar-te i informar-te sobre el nostre poble, d'una forma resumida i intuïtiva, sense mals de cap, buscant el cercador del teu telèfon mòbil. Per què ha sigut motivada la idea? Aquesta idea sorgeix perquè Vilaseca és una zona visitada interessant i l'idea de simplificar la informació als turistes no sonava malament, perquè ajudar de qualsevol forma mai està malament. Objectius principals Fomentar un turisme més entretingut entre els turistes i visitants, veure les parts més importants i significatives del poble, fer una recerca menys laboriosa i avorrida, donar la informació més útil i interessant possible escollida de fonts fiables, per a més informació visita la nostra pàgina web i descarrega l'aplicació. Tot està a la caixa de la descripció. Gràcies.